Hi, uh, welcome back to my channel So, jogging time So, kanina uh, Kasama ko ang anak ko Na uh, jogging Nag-start kami mag-jogging alas 5 uh, Pero nakadalawang ikot lang kami uh, Almost sa uh, uh, May isang kilometro din yon Yung dalawang ikot na yon Napago na siya Hinatid ko na siya sa pauwi ngayon uh, bumalik pa ako kasi hindi pa ako pagod kaya pa okay see you later get muna ako okay so after a few minutes later ito bibidyo na naman ako sa sarili ko para ipakita eh, na jogging ako tuloy naglalakad na lang ako ngayon medyo nagliliwanag na konti ng araw and ano ba benefits natin sa pagja-jogging para maging masigla tayo malakas so kailangan galingin natin mag-jogging at least once or twice a week nakadlakan lang tapos mamaya jogging ulit tapos mamaya takbo tapos lakad ulit ang ah, ganun Thank you. okay so uh, ah, ah, naka ilangan na rin ako rounds na rin ako uh, pabalik na rin ako sa bahay so sa mga hindi pa pala nakakapag subscribe sa channel na ito uh, feel free to subscribe button and hit the notification bell para maging updated sa mga bago kong posts uh, by the way itong uh, vlog na to ay popost ko under exercise playlist so uh, again kung meron kayong may comment comment down below tapos uh, pakishare na rin ang video na to sa ating mga friends para updated din sila uh, hindi naman ako ganun kasikat para uh, abangan nyo lagi uh, pero ako, nagpapasalamat ako sa mga patuloy na nanonood ng aking video maraming salamat po uh, ah, mawama sa inyo nakamas tayo dahil nag-iingat pa rin tayo sana so ito ulan na kumpas yung sa ilong ko pero pag may nakasalabong ng tao natakpan ko uh, for safety dahil alam nyo ang pandemic na yun so hanggang dito na lamang stay safe always God bless you